gotta focus on yourself marhamat assalomu alaykum bu darsda sizlar bilan e, chaqmoq o'rniga endi tugmachalar e, tugmachalar yordamida hamda kiyimni qanaqa qilib tiksa bo'lishini e, yopsa bo'lishini ko'rib chiqamiz hop buning uchun birinchi tugmachalarni tanlaymiz Ya'ni misol o'zimizga ham kerak bo'lgan yuzalarda qo'yib ketamiz misol bitta ta, uchta ta, beshta ta, misol yettita deylik bunga o'tmachalar kirishiga biza qarama qarshi yuzada unlarni hozir qilib olishimiz kerak mana bularni bitta mana yettita ho'p bularni endi bir biriga o'tgancha balki chaqmoqqa o'xshab tikib chiqolmaymiz qo'ldagi yozib chiqolmaymiz bu narsa e, bu yoqda amalga oshiriladi mana buni bunga bunga sol tikish yordamida amalga oshiriladi mana mana bu instrument yordamida mana buni menga oxirgisini ochib qoldiraman simulyatsiyani bosaman ana anamida bizada tikinni yopiq yuzi hosil qildi qoldirib ketganlarimizdan tashqari albatta hmm, mana hop chizmachalarni tanlash yoki oqchasini o'chirib tashlash uchun mana buni bosamiz tanlayveradi bizada misol har xil e, turlari bo'lishi mumkin endi o'rnatishimizga qarab hozir hech narsa o'rnatib qo'yganman o'shaning uchun man faqat default button e, default buttonni o'zi turibdi ya'ni e, bunaqani o'zi o'lchamlarni o'ttiz boshqaradigan narsalar ham yo'q ho'p shu savol bitta mana o'zi so'zni agar xohlasanglar sotib olsanglar bo'ladi do'konlardan ma'lum do'st do'konidan e, shu o'xshagan narsalarni ochish kerak bo'ladigan bo'lsa ustiga bitta bitta bosib chiqasizlar mana mana yopganlaringlar ustiga bitta bitta bosib chiqadigan e, bo'lsanglar simulyatsiyani bosadigan bo'lsanglar hamma bir tikkan to'machalarni qaytadan uzib e, yechib beradi